Արելույս, սիրելի ինգերներ, սիրելի հետևորդներ։ Մենք այսօր բուժումներ ենք կատարում, նաև սնուցումներ մեր մոշի այգին։ Սնուցումները տալիս ենք Grand Mix, իսկ բուժումը անում ենք ծաղկակերի դեմ։ Դա մանրամասը ինքներդ կտեսնեք սիրելի ինգերներ ընթացքում բոլորը կտեսնեք խոսքը սրա մասին է սիրելի ինգերներ Grand Mix ինքը պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամիններ, սնուցումներ են իրանք հիմնականը։ Ես սպայել եմ, հիմա այսենց դուք կարող եք ընթացքում ավելի մանրամասը կարդալ, ուսումնասիրել, իմանալ ինչ վիտամիններ է պարունակում տվյալ ապրանքը։ Իսկ այս մյուսը իմիդիայա, որը որ սրսկում են կատարում ժուկերի դեմ պտղակեր, ծաղկակեր ժուկերի դեմ, ալյոնկա են կոչվում այդ ժուկերը, սև ժուկեր են սպիտակ կետիկներով, որոնք ծաղիքի ներսում գտնվող պրոցեսը պճասնում են, ուտում են սենց ասաց ծաղիքը ու պտուղը չի ձևավորվում։ Սիրելի ինգերներ, սա գրեն միքսն է, որը որ բացվում է 160 գրամը 20 լիտրի համար։ Սաս է։ Սա իմիջան է, որը որ բացվում է նորից 20 գրամը 20 լիտրի համար։ Այսենց ընդհանուր բուժումը կատարում ենք, որովհետև արդեն ժամանակն է Ալյոնկայի դեմ պայքարելու չգիտեմ, երևում է։ Տեսնում եք արդեն կոկոնները։ Կան արդեն ծաղիկներ ունենք արդեն բացված։ Մենք սրսկումը կատարում ենք հիմնականը ծաղկակերի դեմ տեսնում եք կոկոնները մի մի օր երևի ինձ թվում է մի օրում արդեն բավականին բացված կլինեն սիրելի ինգերներ սնուցումները կատարում ենք տերևային միջոցով <clears throat> տալիս ենք տերևներին սնուցում պարունակում են տարբեր տեսակի վիտամիններ, մանրամասը նկարում, վիդեոյում կտեսնեք ինքներդ։ Ցանկացողները կարող են ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրել ու նաև եթե ցանկանան իրանք էլ կարող են օգտվել սիրելի ընկերներ սիրելի ընկերներ տեսնում եք Սա է Ալյոնկան, ժուկը։ Այն մենք սրա դեմ ենք պայքարում։ Սա ծաղկակեր է, որը սպասում է այս կոկոնի բացվանը։ Երբ որ կոկոնը բացվի, ինքը սկսի փչացնել։ Տեսնում եք։ Այ ամբողջ խնդիրը սրանում է։ Որ շատ տարածված է հիմա։ Շատերն են գրում տարբեր խմբերում ու ոչ միայն մոշի հա վրա է դա, բոլոր տեսակի պտղատու ծաղիկների ինքը սնվում է ծաղիկի մեջի նեկտարով, սենց ասած։ Ու ծաղիկը չի կարողանում ձևավորվի, դառնա պտուղ։ Եթե ձևավորվում էլա, կոպիտ ասած ռախիտ տեսք է ունենում, կիսաձևավորված։ Հենց որ պայքարեք բոլորդ, իմացեք, սա է մեր խնդիրը։ Տեսնում եք թուփը մոշի։ Սիրելի ընկերներ, ես վստահ եմ ձեզանից շատերը ասում են որ այս պայի դրությամբ տեսնում ենք առողջ է, խնդիր չկա, ինչի համար է կատարվում սնուցումները։ Ես ձեզ հիմա ցույց տամ։ Ինքներդ տեսնեք, կպատկերացնեք ինչի մասին է խոսքը ու ինչի համար ենք սնուցում անում տեսնում եք, սա նոր դուրս եկած շիվն է, որը որ այո, առողջ է, կանաչ տերևներով։ Իսկ սա բերք տվող շիվն է, որը որ անցած տարվանն է, տեսնում եք դեղին։ Տեսնում եք, սա կանաչ, իսկ մյուսը դեղին։ Սա այն խնդիրն է, որը ամբողջովին տարածված խնդիր է, որը որ Ջերմաշճանի կտրուկ փոփոխությունների հետևանք է։ Շատերն ասում են երկաթի պակաս է, շատերն ասում են ազոտական պակասություն է, տարբեր խնդիրներ, տարբեր պատճառներ ունեն։ Այս պայի դրությամբ մեր խնդիրը սա վերականգնելն է։ Իսկ սա վերականգնելու համար մենք տալիս ենք այդ սնուցումը, որի մեջ պարունակում են տարբեր տեսակի վիտամիններ։ Ու հավատացեք, մի քանի օրվա ընթացքում այս բոլոր այս դեղին process-ները տերևների վրա դրանք վերականգնվում են։ Ես մեկ էլ մի բան եմ ուզում ձեզ ասեմ, սիրելի ընկերներ, որ դուք էլ իմանաք։ Տեսնում եք տերևի երակները։ Երակները տեսնում եք, որ կանաչ է։ Իսկ ծայրամասերը դեղին Երբ որ տերևի երակները կանաչա, դա նշանակում է, որ արմատը առողջ է, արմատը խնդիր չունի։ Պատկերացնում եք ինչա կատարվում։ Արմատից եկող սնունդը իրան կարում է ապահովի, բայց ջերմաստիճանի անկման պատճառով տերևները դեղնում են։ Իսկ եթե հակառակ process-ա լինում, տերևը կանաչա, երակներն են դեղին, Դա նշանակում է, որ արմատից եկող խնդիր ունի։ Այս պարագայում մենք արմատից եկող խնդիր չունենք։ Արմատներն առողջ են, այսինքն իր սնուցումը ապահովում է։ Բայց Ջերմաշճանի անկման պատճառով այս օրն անգնում։ Նաև ունենք կարմիր ծերերով։ Տեսնում եք, նոր դուրս եկողները կարմիր ծերերով են։ Դա էլ է ցույց տալի, դա էլ է ապացուցում, որ սնուցման կարիք ունի։ Դրա համար պրոֆիլակտիկ աշխատանք կատարելը պրոֆիլակտիկ սնուցումը ոչ մի բանի վնաս չի տա։ Ընթակարակը ավելի շատ օգտակար է։ Այսքանով վերջ սիրելի հետևորդներ։ Հարցերի դեպքում գրեք մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Ստեսություն։